Ja, ist schon an. Ja, das kann ich. Richtig. The mic is yours. Yes! So, ich bin hier Tag 1 YCS Bochum, gerade erst angekommen, zusammen mit cut Journalist und ich spiele, ja, es ist ein gutes Deck, Metal Force. Und mal gucken, wie es so laufen wird. Verständlich. Oh, hi, äh, auch mal gesehen. Ja. Solange wie alle an dem Thema Spaß haben, selbst wenn es Trash ist, lass es Trash sein, ja? YouTuber sind gerade jedenfalls, dass wir uns so einschränken irgendwie. Einfach sagen, okay, wir, wir geben uns mit, zufrieden mit Duellen und mit Deckprofiles, aber da kommt einfach nicht mehr. Halt auch mal Kritik einstecken können, wenn man Kritik aufnehmen möchte. Ähm. Ich komm von unten. Was hast du eigentlich gespielt? Domain Monarch. Ja, alle, alle hassen mich dafür, ich weiß aber. Ähm, das Ende finde ich gut. Okay. <laughs> Metal Force, das ist ein gutes Deck. Und genau darum werde ich es heute spielen. Erste Runde gegen Zeugin Heroes gespielt, 2-0 gewonnen. Deck läuft super. Zweite Runde war gegen Shai Nui und ohne Minerva aber und ich habe auch 2-0 gewonnen. Ist Joshua raus? Runde 4 habe ich gegen ABC gespielt und äh, <laughs> antimagischer Duft sage ich nur GG. Runde 5 habe ich wieder gegen ABC gespielt und diesmal ist es wenigstens auf ein Draw hinausgelaufen, aber den Sieg konnte ich leider nicht holen. Ich stehe 4-2-1 und habe keine Chance mehr auf die Tops, deswegen werde ich jetzt droppen.